apa ya guys ya jadikan aku apa jangan kau sumpah mati aku lama mati mati mati aku ya Tuhan Oh my guys, guys, cabut, cabut, cabut, cabut, cabut dulu guys. jadikan aku yang, yang kedua, hatiku yang